सल्युट सम्पूर्णलाई सो आज तपाईँहरूको मार्फत चाहिँ मैले रोमानियन ल्याङ्ग्वेजमा कसरी चाहिँ ग्रिटिङ्स गर्ने विशेष यो भिडियो हुनेछ र भिडियो ज जसले हेर्दै हुनुहुन्छ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला okay let's see salute hello salute hello good morning बुना दिमिनेच बुना दिमिनेच गुड आफ्टरनुन बुना जिवा बुना जिवा good evening Bună seara, bună seara. Good night, noapte bună, noapte bună. How are you? Ce me faci, ce me faci. Fine, thank you. Mulțumesc bine, mulțumesc bine. Thank you very much. Mulțumesc mult, mulțumesc mult. You are welcome. Cu plăcere, cu plăcere. Nice to meet you. Un cantat mpare bine. Goodbye, lare vedere, la rivedere.